Hai Assalamualaikum Selamat Hari Raya Adi Fitri uh, Maaf saya dan Batin Daripada Abroy uh, Media Production Hari ini Abroy nak kongsi um, uh, Ilmu Untuk adik-adik kita Sahabat-sahabat kita Yang uh, Selalu mesej uh, Email Bertanya uh, Pasal Program Ataupun software Gapo Abroy pakai Untuk buat animasi uh, Wakil sama Said Okay Sini Abroy nak direct direct uh, bagi pemahaman tu so Abraham menggunakan uh, software Micromedia Flash uh, Abraham still pakai Micromedia Flash dulu uh, tu yang terbaru ni Adobe Flash uh, dan macam-macam lagi lah yang terbaru ni Animator Pro pun ada semua ada jadi sini Abraham nak bagi tahu hot simple je uh, biasa yang Abraham suka guna itu uh, Micromedia Flash okay. Dia Micromedia Flash ni logo dia macam ni Okay Kalau kita tengok ada logo warna merah bulat ni Dia ada F Okay Ni adalah software Micromedia Flash uh, Professional 8 Baru pakai Baru ah, tak pakai yang ah, heavy-heavy uh, yang, yang terbaru Sebab uh, dia ada kelebihan dia ni walaupun dia lama tapi dia kita suka menggunakan dia punya Ah, susunan dia mudah kita tak kena nak cari masuk masuk masuk jadi ini dia ada dia bagi kita duduk depan paparan kita semua jadi senang kita nak buat ha, sebab tu abang suka pakai uh, Micromedia Flash Professional ni kita nak dapatkan software ni uh, download pun ada hot trial pun ada ya, jadi biasa abang abang beli uh, pasal kita untuk buat uh, apa uh, animasi ke jadi kita beli original lah mana dia dia lagi selamat uh, trial pun ada untuk belajar-belajar tu uh, boleh pakai trial punya ok so apabila klik pada uh, software tu dia akan keluar macam ni ok ini adalah paparan um, uh, Macromedia Flash Okey, semua dia ada tepi ni. Dia ada semua dah depan kita ni. Ha, okey, yang depan ni ni yang, kita, yang anda lihat semua ni warna putih ni adalah dia punya panel. Panel di mana hasil kerja kita tu dia akan ada situ. Ha. Okey. Dan di atas dia uh, di atas ni ni uh, tempat layer dia, di sini tempat uh, tools dia dan di sini di sebelah uh, kanan ni uh, kita boleh adjust macam-macam lah alignment ke text ke color ni adjust color apa semua uh, basic macam pen, eh macam pen. Okey, sini adalah library apa ni library Okey, flash ni kita kena betul-betul faham dia punya panel dulu ha, jangan confuse ha. jadi kalau kita tengok daripada atas ni okey. um, apabila kita tunjuk atas dia tu okey ni okey okey um, atas dia ni ni dia ada tools ha, tools ni standard lah kita boleh trust dia nak kecil nak besar nak crop ke nak tight text ke apa semua dia ada sini belakang dah dia sini Okey tools, Lepas tu dia ada layer pula tepi ni. Ni adalah layer. Layer ni maksud dia uh, stage kita stage uh, di mana objek kita nak buat. Okey, ni satu layer ni maknanya kita ada satu stage saja. Okey. Boleh eh? Lepas tu dia ada ada tanda titik ni, tanda macam round tepi ni. Dia ada sini. Itu tandanya uh, frame kita. Kalau kita ketah lah. Kalau kita buat animasi tu Dia panggil helayan Ketah Okey frame kertas satu, kertas dua, kertas tiga dan seterusnya lah. Ha, jadi uh, dalam flash dia uh, berfungsi sebagai kertas lah maknanya helai yang satu sini kita tengok dia ada lima, lima sepuluh, dua dua puluh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 lah beribu-ribu ha. jadi ini adalah kertas semua ni makin banyak uh, kita punya frame kertas tu makin lembut lah kita punya pergerakan animasi tu ha, kalau kita nak lukis pun boleh kita guna frame uh, satu frame je ok kalau tak sebab animasi kita guna satu frame je ha. ok flash uh, ha, microblade flash ni dia vector grafik mana kalau kita lukis uh, sesuatu ataupun objek apa dia tidak akan pecah dia punya kualiti dia akan jadi smooth uh, cantik kalau kita buat Okay, macam uh, kalau kita lukis dalam ni kita untuk buat coloring book ke apa semua kan kita lukis dalam ni kita print out dia akan keluar cantik macam buku coloring macam buku color tu budak-budak dulu lukis ha okey apa uh, straight to the point eh untuk kita pakai apa uh, kita perlu buat dalam flash ni okey macam pertama tadi yang ni lah kita kena faham dia punya layer dia ni ada untuk apa layer ni ha. Ah. ok kemudian yang kedua hak kita kena faham dalam flash ni <coughs> apa rasa semua sikit lah lho. um, ni atas tadi ke apa cuma zoom tadi so kedua kita kena faham dia punya action tools di bawah dia ni properties Okey, nampak tak di bawah ni ni dia ada size 1920 1080 pixel. Okey, apa besar sikit aku tak nampak. Okey, di bawah tu Okey. Okey, di bawah ni uh, properties dia ni Abroad menggunakan uh, size 1920 x 1080 pixel. Ha? Maksud dia tu size kita punya frame untuk kita buat projek tu ha. jadi kita boleh adjust ni kita nak size berapa kalau bentuk uh, standard tu 720 kan okay? Ha. uh, jadi Abra pakai size hotline ni 1920 x 1080 pixel dan Abra pakai frame rate dia 25 standard ah untuk video 25 ataupun 24 kita pakai lagi banyak lagi smooth dia punya uh, ha, bergerak care tu tapi untuk animasi ni kita tak perlu buat terlalu sungguh sangat lah sebab dia me- melibatkan masa ok ok nampak tak ni adalah panel-panel dia ni so sini berapa tadi ni panel dia ok kita nak adjust size dia biasanya kalau orang baru buka dia akan keluar lagu lain dia lain tak macam ni ok kita nak adjust size frame kita kita klik pada size dia ni bawah tadi kan kita klik dia akan keluar macam ni Okey, sinilah kita select lah berapa size kita nak 1920 ke 720 kita type lepas tu sini uh, kali berapa dia punya uh, panjang uh, apa uh, lebar dia tu Okey, tinggi dia tu Okey, apabila pakai sini 1920 1080 standard size standard size uh, lepas tu background berapa bagi putih Okey, frame rate 25 kalau nak pakai 30 pun boleh tight 30 uh, kemudian siap semua sekali tu kita make to default make to default ni mana next time kita buka balik uh, software ni dia akan uh, dia akan kekalkan lah size tu kita tak payah nak adjust lah dia akan kekalkan size tu ok bila kita ok ok dia akan keluar macam ni ok so kita nak tahu uh, bentuk layout dia tadi tu kita tengok atas sekali ni tepi belah kanan atas tu dia ada satu patuh dan dia ada 50% kita boleh pilih lah ok dia ada 20% makin kecil begitu. so kita buat standard lah ok berapa biasa berapa panggil fit to windows ha, berapa fit to windows tu maksud dia dia ketunjuk ha, kawasan apa kertas kita ni ha, ni kertas okey dalam dalam layer pertama atas tadi okey boleh faham tak situ okey boleh boleh tak dapat kena kenal dulu uh, penggunaan dia tu okey ketiga apa hak kita kena faham adalah uh, panel uh, library panel uh, library panel library ni biasanya kita akan letak uh, grafik ataupun objek yang kita buat dalam library ni ha, jadi untuk Macromedia Flash ni kita jangan direct lukis pada panel petam, panel asal dia ni ok kita kena lukis dalam library ok ni library sekarang ni library ni kosong ok library macam mana library dia ok uh, gambar library dia macam ni dia berapa besar ada sikit ni susah sikit ha okey okey abang tutup sekejap dia punya tu pasal kita nak bagi nampak dia punya tu okey ini adalah library okey inilah library dia atas dia ni dia ada color mixer kita boleh Ah, tukar-tukar color lah kalau kita nak ok ni alignment ni biasanya kita untuk, untuk text ok ok ni library bawah ni ha, dia macam ni library dia dia akan keluar macam ni ok so ha, situlah kita kena tahu kena faham betul-betul uh, aplikasi ni sebelum kita nak buat um, apa apa um, projek uh, animasi kita. Okey, setakat itu saja hari ini uh, kita kongsikan uh, tentang Macromedia Flash 8 uh, dan juga tutorial bersama Abroy. Okey, untuk seterusnya uh, cara kita nak buat animasi, cara kita nak lukis grafik dengan software ni uh, boleh ikutlah uh, siri-siri Abroy seterusnya lepas ni uh, sebelum ni Abdullah ada buat tapi uh, ah, Abdullah banyak kepada direct uh, cara nak buat lah jadi uh, ramai yang email uh, whatsapp uh, mereka tak faham jadi yang ni Abdullah bagi tahu secara detail sikit uh, uh, penggunaan dia so jangan lupa uh, subscribe share uh, dan like banyak-banyak uh, supaya Abdullah boleh terus lagi berkarya dan memberi ilmu-ilmu tentang cara kita nak buat animasi. Okey, kita jumpa lagi.